तुम्हें पहले कभी नहीं देखा दो दिन पहले ही आए हैं हम पार्क में घूमने जाएंगे <laughs> What's your name? Urmila nice name thank you I am Shiv Kumar what Shiv Shiv बोले ओह oh, शिव उर्मी तुम्हारे घर में और कौन कौन है listen somebody is watching where there hmm? यहाँ पर तो कोई नहीं है और तेरी कितनी सर्दी हो गई मुझे भाप देना पड़ रहा है